Салут, драч приятель! Драч в Анзаторе, менеджер в НЗ, консультант, кондукаторий киплорди в НЗ, проприетар Диафачи, штоц чей, коридореск советция, севинда мулт, скумп, шумут мошор. Мономеск Вячеслав Богданов, сум тренерул, девензер, din compania Маэстро Мазер. Oficiul Официал централ, а noastre se сафлым центру centrul капитала республики Молдова. Acum vizionați acest film pentru a afla mai multe detalii despre cursul deschis de vânzări, care se petrece în clasa pentru formări a companiei Maestru în vânzări. Mai departe, voi încerca să descriu acest curs de vânzări, astfel încât să puteți lua o decizie inteligentă și corectă pentru a selecta instruirea pentru dumneavoastră sau colegii dumneavoastră. Curs deschis de vânzări. Este un curs unde se instruiesc angajați din diferite companii, care vând diferite produse și servicii. Grupa se formează până la 12 persoane. Fiecare din ei se instruiește conform unui program individual. Aici se instruiesc manager vânzări, agenți vânzări, consultanți, directori de vânzări și chiar proprietarii companiilor mici și mijlocii. Instruirea noastră nu este pentru ca să cunoașteți mai bine produsul sau serviciul care îl vindeți. Sunt sigur că în acest domeniu cunoașteți foarte multe. Noi antrenăm în practică și dezvoltăm următoarele capacități a vânzătorilor. Capacitatea de a insufla simpatii sau stabili relații bune cu oricare client. Capacitatea de a afla necesitățile adevărate a cumpărătorilor capacitatea de a face prezentări care vând și capacitatea de a finaliza cu ușurință oricare tranzacție. Tot aici vreau să menționez faptul că noi foarte detaliat și succesiv antrenăm capacitatea de a lucra cu oricare obiecție a clienților voștri. Noi foarte mult ne mândrim de un antrenament deosebit care ajută vânzătorii să poată ușor vorbi despre oricare sumă de bani. Acest antrenament ajută studenții noștri cu ușurință să vândă mărfuri și servicii costisitoare. Aplicând acest antrenament câțiva ani, noi am observat că am ridicat cecul mediu a studenților noștri de la 20 până la 500 de procente în dependență de genul de activitate a companiei. Acestea sunt rezultate veridice confirmate de conducătorii companiilor în care activează studenții noștri. Acest curs de vânzări este compus din două etape și durează aproximativ 6 săptămâni. Această instruire poate fi prestată în limba română sau rusă. Toate suporturile și alte materiale sunt disponibile în ambele limbi. Prima parte a cursului este compusă din jumătate teorie și jumătate exerciții practice. Instruirea se produce în felul următor. De exemplu, noi prezentăm instrumentul care ajută vânzătorilor să afle necesitățile unui interesat client. Și pentru a întări acestea cunoștință, îndată facem un antrenament practic. Mai departe, livrăm un alt instrument care ajută să faci o prezentare care vinde. Și îndată avem și exercițiu practic. Și tot așa mai departe, până nu trecem detaliat fiecare etapă din vânzări de la căutarea clienților până la finisarea tranzacției și banii în cont. La sfârșitul primei etape noi livrăm un instrument care ajută vânzătorii și conducătorii să cicească clienții. Sunt sigur că știți că fiecare client e diferit. Din cauza aceasta, abordarea și capacitatea de a vă poziționa pentru fiecare comparator este diferită. Acest instrument schimbă propria viziune despre sine și viziune despre ceilalți oameni care sunt alături de tine. Vreau să menționez că atunci când eu am aflat despre acest instrument, am putut să măresc vânzările mele de câteva ori. Prima etapă a cursului deschis de vânzări ocupă două zile și se petrece sâmbătă și duminică. La finalizarea primei etape, fiecare student primește certificat de absolvire a primei etape. Și doar cei care au primit acest certificat pot începe etapa 2 a cursului deschis de vânzări, care este compus din 100 de procente de exerciții practice. Etapa 2 durează 4 săptămâni. Aici noi ne întâlnim două ori pe săptămână, a câte două ore, pentru antrenamente practice. Aceste antrenamente se petrec în afara orelor, orelor de lucru după orele 6 urile acestor antrenamente noi ne înțelegem cu toată grupa la sfârșitul primii etape acestui curs. În, aceste part, în această parte, ordinea exercițiilor este clar descrisă și individuală pentru fiecare student. Admiterea fiecărui antrenament poate fi primită atunci când scopul antrenamentului este atins și trenerul, trenerul nostru a confirmat acest lucru. Noi nu avem noțiune diplomele noastre și certificatele noastre nu se vând. Noi punem admis atunci când scopul antrenamentului este atins la 100%. Între, între antrenamentele la partea a doua, fiecare student primește lucru pentru acasă, unde antrenează capacitățile sale cu clienții săi, unde vinde produsul său și lucrează în compania sa. Aici, pe parcursul antrenamentelor practice, studenții noștri încep să atingă roada acestui curs. Din experiența noastră a fost observat că majoritatea studenților, aplicând lucru pentru acasă, răscumpără costul acestui curs foarte repede. La sfârșitul etapei 2, fiecare care a primit admis pentru toate antrenamentele, primește certificat despre absolvirea cursului deschis de vânzări. Tot aici, fiecare absolvent primește recomandări individuale pentru îmbunătățirea nivelului de vânzător. Și cei care se văd viitorul în domeniul vânzărilor, noi recomandăm înscrierea în clubul Maestru Vânzării, unde noi regulat antrenăm și ascuțim capacitățile vânzătorilor. Membru acestui club pot deveni doar absolvenții instruirilor noastre. Avantajele distinctive a cursului deschis de vânzări. Toată instruirea este prestată de un trainer pe vânzări cu o experiență pozitivă și mare în vânzări și cu rezultate confirmate. Ambele etape a cursului deschis pe vânzări conțin 75 de exerciții practice, de procente. Antrenamentele se petrec succesiv, pas cu pas, ridicând complexitatea lor. Studenții nu depind unul de altul. Dacă cineva finisează antrenamentul mai devreme decât alții, atunci el nu așteaptă grupa și trece cursul mai repede. Managerii de vânzări cu o mare experiență și cei care fac antrenamentele mai repede decât alții primesc exerciții practice pentru vânzători de nivel înalt. Instruirea este prestată de traineri pe vânzări cu studii academice în domeniul tehnologiei învățării și cu patru nivele de trainer de vânzări. Primiți instruirea care este ascuțită în special pentru cultura vânzărilor în Republica Moldova. Și eu nu mă continui lista avantajelor. Credeți-mă, mai multe sunt și tot mai multe și tot mai multe. Eu pot să vă povestesc mult timp. Eu pot sigur să vă confirm că asemenea instruire, cu asemenea rezultate deja obținute, în Republica Moldova nu poate presta nimeni. Acest lucru sunt încrezut sigur. Înscrie-te acum la cursul deschis pe vânzări, sunând la aceste numere de telefon. Dacă în compania dumneavoastră sunt mai mulți de 8 angajați care fac vânzări, atunci economic avantajos ar fi să petreceți la noi traininguri corporativ pe vânzări. Acest training este pentru echipa de vânzări dintr-o singură companie. Descrierea triangului corporativ de vânzări găsiți urmărind linkul de mai jos. Ca să aflați care instruire este potrivită pentru dumneavoastră sau pentru colegii dumneavoastră, sunați acum la telefoanele noastre. Tot aici, intrați pe site-ul nostru și aflați despre alte servicii care le, care le prestează compania Maestro în vânzări. Site-ul nostru masterprodaj.md Vă doresc rezultate și victorii mari în ceea ce faceți. Și vreau ca atingând aceste rezultate să aveți bucurie și plăcere. Succese!